зарчмын хувьд бас их дэмжиж байгаа. Ягаадгүй яг энэ үед бас сонгуулийн тухай хууль орж ирж байгаа нь өөрөө улс төрийн намын тухай хууль, сонгуулийн хууль гэдэг чинь өөрөө яг асуудлын хоёр талд байдаг. Сонгуульд нам хэрхэн оролцох вэ? Тэрийнд оролцдог намын асуудал. Тэр тусмаа одоо энэ холимог тогтолцооны үед намын дотоод ардчлалын асуудал өөрөө асар их чухлаа. Гэхдээ энэний дээр нэг 2 3 зүйл бас заавал ингээд юм асуудал өрхийн 2 3 зүйл энэ хоёрын төсөл дээр бид нар ч бас өмнө саналаа өгсөн зарим сандууд тусгагдаагүй цааш цаашдаа бас илүү анхаарч ажиллах ёстой гэж бас Арс намын гишүүдийн зүгээс үзэж байгаа нэг хэдэн зүйл байгаа. Нэгдүгээрт нь энэ хоёул хуулийн төсөл үзэл санаа ингээд ерөнхийдөө бүтцийг нь харахаар өнөөдрийн ирэх барьж байгаа ардын намын намын дотоод дөрвөн дээр бас их тэр бүтэц зохион байгуулалт талдаа их суйралчихсан харагдаад байна. Тэгээ намын төлөөллийн төв байгууллагыг хэрхэн яаж байгуулах вэ? Ер нь энэ дотоод ардчлалын бүтцийн талдаа бол олон зүйлд өнөөдрийн эрх баригчдын намын дүрмээр илүү их суурилчихсан. Тэгэхээр энэ энэний цаан бас юу хэлэх гээд энэ гэвэл ер нь манад өнгөрсөн хугацаанд явж ирсэн нэг ийм бодлогын алдаа бол бодлогын алдаанаасаа гадна 90 онд хийсэн тэр өөрчлөлт шинжилтийн говьсгалт өөрчлөлтийн бас нэг үзэл санаа бол нам төр хоёрыг зааглая гэдэг үзэл санаа явж байна. Тэр тусмаа нам төрийн дээр гарч гарчдаг байдлыг зааглыг. Тэгэхээр өнөөдөр явж байгаа өнгөрсөн хугацаанд явж ирсэн ер нь энэ 30 жилийн бас нэг үр дүн гэхүү сөрөг тал нь ерөөсөө нам төрөөр эрх баригч нам төр болоод хоёрчдаг. Тэгэхээр одоо жишээ нь яг өнөөдөр ихэд Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга засгийн газрын хэрэглэх газрын даргад хийж байгаа. Энд чи яаж ч утсан үзэл санааны хувьд энэ хэдийгээр намын дүрм олон зүйлээр зохицуулж байгаа ч гэсэн эрх баригч намын сонгуульд өдөрдөж ордог бүтцийнх нь ерөнхий нарийн бичгийн дарга нь засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга. Энэ зүгээр л нэг жишээ. Энэ төрлийн байгууллага бүхий л салбарт яг л ийм байдлууд ингээд тэгэхээр энэ бүхэн дээр ингээд үзэл санааны хувьд хэрхэн цааш цааштай яаж зааглагдах зүйлсүүд яаж хийгдэх. Хоёрдугаарт нь тэр намын санхүүжилт өгж байгаа нь одоо ч гэсэн байдаг л да. Гэхдээ энийг нэлээд өргөн хэмжээнд намын санхүүжилт толгоё. Нөгөө талаасаа энэ намын санхүүжилт толгосныхаа гэрээр эргэж намыг татан буулгах үндэслэл болох гэдэг нь өөрөө бас яг хэр зэрэг тэр иргэдийн эвлэлд нэгт эрх чөлөөнд бас хэр зэрэг халтах төвшний асуудал болж байна. Энийг бас нарийн бас нэгтэлж үзэх ёстой. Гэхдээ мэдээж намуудыг хариуцлага цахилгааны асуудал гэдэг бол өөрөө бас их өнгөрсөн хугацаанд ингээд чухал зүйл болж бас их ирж байгаа. Тэгээд эцэст нь хэлэхэд энэ хууль дотор бас дэвшилттэй зүйлсүүд байгаа ч гэсэн анхаарах олон зүйлсүүд бас байгаа даа. Яг өнөөдөр Китийн коммунист нам тэрүүн хүнтэй коммунист нам хэдэн гишүүнтэй байдгүй. Би энэтэй харьцуулахад яг өнөөдөр Монгол улсын 3 сая хүнд ноогдох намын гишүүдийн тоогоор бараг 500 мянга намын гишүүнтэй яг энэ хуулиар энэ бүтц дахиад яг хэвээрээ үргэлжилнэ. 3 сая иргэдтэй 2 сая насанд хүрсэн иргэдтэй сая 500 мянган иргэн санал өгдөг ийм улсын 500 мянган иргэн аль нэг намын гишүүн. Бараг тэрнээс ч их байгаа. Тэгэхээр энэ бүтцээр намын хатуу гишүүнчлэлийн асуудал, намын санхүүжилтийн асуудал, дахиад дээрэс нь тэр намын өмч хөрөнгийн асуудал, орон нутгах ус төржилтийн асуудал гээд зарчмын ийм нэг хэд хэдэн том зүйлсүүд дээр яг тодорхой цэг тавьсан цэг хатгсан ийм зүйлсүүд бас яг үнэндээ байхгүй. Дэвшилтэй зүйл байгаа ч гэсэн тэр нийгмийн эрэлт хэрэгцээтэй холбоотой олон зүйлүүд дээр тийм том том зарчмын асуудлууд дээр бас зүйлсүүд байхгүй байгаа. Тэгэхээр энэ бүгдийг тэгэд хилцүүлгийн явцад зарим зүйлүүд нь бас ингээд засагдаад явна үз. Тэгэхээр тэр нэг эрх баригч нам төр болчихдаг энэ тогтолцооны эсрэг энд ямар үжил санаа суугдж байгаа вэ? Энийн дээр нэг хариулт өгөөч. За хэн хариулах вэ? За Садбаатар дараа хариулъя. 80. Тэгээ энэ зөвтгөрөл э, шүүний асуултанд хариулахад ер нь бол э, хилцүүлгийн явцад одоо зарим зүйлүүдийг бид нэр бас нэмээд өөрчлөөд явах боломж байгаа. Тийм учраас э, арилс намын бүлэг бас өмнө нь санал ирүүлсэн. Арилс намаас өмнө нь одоо яг хуулийн төсөл боловсруулж явах явцад нөгөө хоёр хуваагдсан байх үед тус үр дээд санал ирүүлж яасан. Өмнөх одоо бүлгийн даргаыг байх үед нэлээд олон санал ирсэн. Дараа нь цогтгорл дарга одоо энэ бүлгийн баланкн дээр бас саналаа ирүүлсэн. Нэг зөрчилтэй юм нь бол өмнөх бүлгийн дарга ирсэн санал энэ санал хоёр нь бараг 20% зөрөөтэй явдалтай юмнуудыг байсан. Тэгтээ бүх саналуудыг бид нар аль болох авахыг дуусгахыг ингээд оруулахыг яасан. Зүгээр 2 3 зүйл дээр байгаа юм. Хатуу залтууд хийгээд өгж болох юм. Гэхдээ өнөөдөр Монгол улсын парламентаар баталсан олон улсын гэрээ конвенцүүд байгаа. Иргэний эрхийн пакт, улс төрийн эрхийн пакт, Европын хамтын ажиллагаа илүү байдлын байгууллагаас өгсөн гэж зөвлөмж, нүүб нэгц үндэсний байгууллагаас хэд хэдэн одоо зөвлөмжүүд ирсэн. Тэгээ энэ хүний эрхтэй холбоотой юмнуудаар зарим юмнуудыг одоо бид нар яг өөрсдийнхоороо ингээд хязгаарлаад хатуу яхаар бол энэ одоо эрх зүйн хүрээнд өнөөдөр хүчин төгөл төр байгаа манай хууль болон эрх зүйн хүрээний юмнууд бас зөрчил үүсээд байгаа учраас зарим зүйлүүдийг бол ерөнхий оруулаад яваад байгаа юм. Тэгэхгүй л одоо намын гишүүнчлийн хүмүүсийн эвлднийг хэрэг хэрэгчлөө хязгаарлахаас эхлүүлээд ингээд ийм тодорхой залтууд орж байгаа ийм хүндрэлүүд байгаа гэдэг бас та бүхэн хилцүүлгийн явцад анхаарна үсттэй гэж ингэж бодож байна. За яг тодорхой зарим нэг авчгаар саналууд бас байгаа хилцүүлгийн явцад орж ирэх бах. Сая бид нар өргөн барьсны дараа жишээ нь Арс намын бүлгийн хурал дээр хилцэж байгаад а намын төлөөллийн төв байгууллага, намын гүйцэтгэх төв байгууллага, намын хяналтын байгууллагуудын бүтцэд намын анхан шатны байгууллагууд, намын гишүүдийн шууд оролцоог хангах төлөөллийн ардчлаар биш, төлөөллийн зарчмаар биш, шууд оролцоогоор тийм ээ оруулах энэ хэлбэрийг оруулж өгөөч гэчихсэн. Энэ бол жишээ нь хэлцүүлгийн явцад оруулаад ирчихвэл зүгээр санал байгаа. Гэх мэтлэн авчгаар саналуд бас нэлээ байгаа гэдэг бас хэлье. Зөв намын санхүүжилт төрийн санхүүжилт авсныхаа төлөө намыг татан болгодог тийм зүйлийн залтыг бол эцэл элцсийн төсөл дээр бол хассан байж байгаа. Одоо бол санхүүжилтийн зогсоож байгаа. Гэгээд тухайн одоо улс төрийн нам тухайн сонгуульд орох эрхийг хааж байгаа. Гэхдээ э, иргэдийнх нь намын гишүүнийх нь сонгуульд дэвших эрх нь бол нээлттэйгээр оруулж байгаа. Тэгэхгүй нам татан буугдаад явчихж байгаа юуг нь бол боловц сүлийн төсөл төр. Тэгэхээр та нөгөө өмнөх хилцүүлгийн явц төсөн төсөл ярьж байгаа шиг байна. За ер нь бол бид энэ улс төрийн нам аа дар дамжиж төрийн ирэх барих үйл явцад оролцдог нь бол хаанч байдаг зүйл. Өнөөдөр хүндрэлтэн улс төрийн намар л дамжиж төлөөллийн арчлыг хэрэгжүүлэх парламент төр байгуулах процессд оролцож байна. Гэхдээ хитрхи одоо улс төрждөг ялсан нам одоо төрийн албаа агчдыг хөмрөглөн одоо сольдог, ордцдаг, тэр намын нэрээр янз бүрийн хүмүүс оролцдог. Энэ зүйлийг хаах хязгаарлах зайлшгүй шаардлага байгаа. Энэ бол ганцхан улс төрийн намын хуулиар ч хязгаарлах зүйл биш. Ялангуяа төрийн албаны хууль, бусад одоо хууль тогтоомж дээр ч гэсэн бид нар хамтд нь оруулж иж энэ цогц одоо шинжилгээг бид нар хийж иж эсвэл зэгцэрх учиртай юм. Тийм учраас энэ улс төрийн намын хуулинд бид нар хязгаарлах зүйлүүдийг нь оруулсан а дотоор гэсэн зүйлээ бол хилцүүлэх явц тус нэмээд яа. А илүүтэй төрийн албаны хууль, илүүтэй сонгуулийн хуулиудаар хязгаарлах хэвээр зүйлүүд байгаа юм. Хуулийг боловсруулах явцд бол манай улсын хурлын гишүүдээс зарим улс төрийн намуудаас сонгуулийн хуульд орчих зүйлийг энэ рүү оруулаач төрийн албаны хуульд орох хэвээр зүйлүүдийг энэ рүү оруулаач гэсэн ийм зүйлүүдийг бас нэлээд саналуд гарсан. Тэгээ бид нар хуулийн санаачлагчийн хувьд бол тэд нарыг бас зарим нэг зүйлүүд нь тусаагүй байгаа гэдгийг бас тодтогч хэлье. За одонгийн зөвтгөл гүшүүн тодруулж байна. За тэр э, энэ хуулийн бас нэг үзэл санаа нээлттэй байдлыг илүү дэмжсэн тийм залтууд бас нэлээд хэд байсан. Гэтэ энэ дотор намын э, тодорхой албан тушаалтнууд, сонгууль талбан тушаалтнууд ч юм уу бүртгэлэн нээлттэй байх ямарваа нэгэн зүйл залтууд одоо их хана байвал сонгууль талбан тушаалтнуудыг жишээ нэг намдаар ирэх байж байгаа ч юм уу томоохон намдаар өцгөд нэг 6 7 мянга 10 мянган гишүүн бас янз бүрийн сумын иргэдийн хурлаас эхлээд ингээд үцхээр бол нэг тодорхой тоо гарах юм байна лээ. Жишээ нь энэ гişүүдийн ингээд нээлттэй ил тод байдаг. Тэдээс тэд онд энэ намын гişүүн байсан. Эндээсээ дамжиж төрлөө оржээ. Энэ бүх бүртгэлийг бас тодорхой хэмжээнд намын бүртгэлээсээ гадна сонгуулийн хороо элдв зүйлийн бүртгэл дээр бас ил болох асуудлыг энэ туссан зүйл байна уу. Төгсгөлд нь ер нь энэ энэ хуулийн нэрэн дээр нэг асуулт байгаа. Улс төрийн намын тухай хууль гэдэг нь өөрөө улс төрийн бус нам гэж Монголд байхгүй шүү дээ. Энэ ерөөсөө намын тухай хууль юм биш үү? Яагаад улс төрийн намын тухай хууль гэдэг үгэндээ яваад байгаа. Зүгээр гадаад За Садбаатар дага хариулна. 80. За сүүлийнх нь бол санал багш шүү гэн. Тэр э, сонгуулийн төв байгууллагт э, байгууллагын захим хуудсанд намын захим хуудсны нийгмийн сүлжээний хаяг за энэ хуулийн 9-ийн 1-ийн 96-гийн 1-ээс 96-гийн 7 заас нь намын баримт бичиг мэдээлэл байршуул тухай бүр шинжилж ард түмэнд нээлттэй байлгана гэдэг ингээд 9 дугаар бүлгүүдэд байж. Тэрэн дотор бол намын гүйцэтгэх байгууллага, намын дарга, ерөнхий нарийн бичгийн дарга, санхүүгийн асуудлаар үзсэн удирдах ажилтан, намын удирдах дэд байгууллага, эсвэл төлөөллийн төв байгууллага, гүйцэтгэх байгууллага түүний гишүүн дарга нарын юунууд нээлттэй болж байгаа. Хин одоо гүйцэтгэх төв байгуулга уу одоо жишээ нь үндэсний хорооны үндэсний бодлогын хорооны гишүүн байгаа юм бэ? Хэдээс хэдэн он байсан юм бэ? Хэн нь одоо гүйцэтгэх хорооны гишүүн байгаа юм бэ? Хэн нь санхүүгийн асуудал хариуцаас ажилтан байгаа юм бэ? Хэн нь дотоод бүтцийн байгууллагуудын те дарга хийж исэн юм бэ гэдэг юмнуудыг бол нээлттэй болохоор тэр 9-ийн 6 дотор бол нам захим хуудастай дараах баримтчиг мэдээллийг ил тод байршуул тухай За жигжидийн бочор бол шүү. За баярлалаа. Тэгэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн хариулгыг өргөн барьж орж ирж байна. Үзэл баримтлалын хувьд бол дэмжиж байгаа. Энэ бол яа харахгүй цаг нь одоо болсон ийм зүйлээ. Энэ үн дээр бид нэлээд сайн одоо